thank you que eu já não me lembro mais ou menos. Deixa cá ver o que é que é preciso. Eu fui só ver como é que era o crafting ainda me está a tirar. Oh.